Acum vreau să-ți vorbesc despre a pleca. Pentru mine a pleca uh, este de fapt a înainta. Uh, nu e ceva negativ, e ceva pozitiv, pentru că de fapt uh, pleci dintr-un punct și înaintezi. Nu prea cred că e ceva care, fără de rac, care merge cu spatele. Sunt colegii mei, dar abia să înceapă spectacolul, nu ne-am născut în locul potrivit. Pentru tine, ce înseamnă a pleca? Ciao!